Se me escoita? Sí, vale. Eh, bueno, pois nada, hola, eu son Tucho Méndez. Eh, na, en Twitter me encontrades como Procastino. Eh, bueno, pois gracias á organización por convidarnos. E eh, gracias a vos por estar aquí. Si cando chegamos, cando estábamos empezando co proxecto, nos dicen que toda esta xente, entre tomar unha caña e un pincho, que sería lógico a estas horas, e escoitar isto, decide estar aquí, pois, bueno, nos teria dado a risa. Entón, vou falar un pouco do proxecto Escornabot e un pouquiño pois, da Escola Fedelleira. Vou meter dúas charlas en 15 minutos, así que, bueno, a ver que tal a ver que tal sale. Eu que son de falar despacio, vamos a ver como vai. Bueno, pois, eh, antes de nada, empezando con un pouco de historia, eu son profe desde o 2001. Eh, son profe de tecnoloxía, pero todos os contidos de robótica, programación, electrónica e cousas así a mí me quedan un pouco lonxe porque eu son máis de cebolas que de arduinos eu son enxeñeiro técnico agrícola, entonces bueno, todo aquilo me quedaba un pouco lonxe e a maior parte da miña carreira pois pasei bastante por, por riba deso, non por medo, porque me daba respetito. Sin embargo, hoxe, na miña escola, traballamos con impresoras 3D, eh, vendemos robots para financiar a excursión de fin de curso, montamos componentes electrónicos e circuitos electrónicos, diseñamos páxinas web e cousas así. Entonces, eh, que pasou? Como se deu esta transformación? Pois non, non, non, a explosión nuclear non foi, pero sí que foi un momento moi concreto nun lugar moi concreto. De feito, foi por aí, porque isto é aquí, este mesmo centro agora, nas salas de arriba, na OSDE en 2012, que é un evento de hardware libre dedicado así, pois, pues, hardware libre, movimento maker, donde aí, por si non me recoñecedes, son esa cabeza que está asomando aí atrás a un mundo novo, algo que estaba descubrindo ali e que estaba flipando, e que, sobre todo, flipei, pois, bueno, en aquel momento coas impresoras 3D, que unha, un trebello que era ciencia ficción, que casi non sabía nin que existía, me decato nesa feira de que é algo que se pode construir eh, no salón da tua casa con pouco diñeiro gracias a que hai unha comunidade moi grande que está compartindo coñecemento de maneira horizontal alrededor diso. Vale, entonces, aí naos en 2012, este ano xa, como dixo Chus, pois se repite a quinta edición, o 5 de novembro, tamén vos convido a chegarvos por ali e a participar. Nese momento, pois, bueno, ábrense meus ollos e comezo neste rollo e comezo pois dentro da Asociación Bricolabs, da que vou falar así un chisquín. A Asociación Bricolabs, principalmente, somos eh, xente, ainda que na foto salimos cos ollos vermellos, somos xente, Eh, a maioría son informáticos, que tamén entran na categoría de xente, pero tamén temos eh, enxeñeiros e cada vez máis pois artistas, eh, xente de todo pelaxe, xente que non ten ningún interese concreto, bueno, que non ten ningún interese concreto non, pero que non ten unha relación profesional coa tecnoloxía, que simplemente ten curiosidade e que nese momento concreto da súa vida decide non delegar a creación da súa tecnoloxía en outra xente, sino que decide facela súa. Eh, somos xente que nos dedicamos, bueno, pois que temos cacharros, pero non temos cacharros por competir quen ten o mellor modelo de móvil ou computador máis potente, senón que o que nos gusta, bueno, pois do que estamos falando aquí todo o tempo é facelos nos, meterlle man, vale? Eh, hackealos, modificalos, crealos ou copialos, pero nos gusta que haxa algo de nós neses, neses obxetos tecnolóxicos. Eh, por qué? Bueno, pois primeiro por simple curiosidade, despois, polo power que se sinte cando te ves capaz de facer algo por ti mesmo, sempre con axuda, pero que ves que ti fuches capaz de facer algo. E o último, creo que se explica moi ben con este exemplo. Se eu vos pregunto eh, de quen é este cadro, estou seguro de que moi poucos de vos estades pensando en Yasuo Goto. Sin embargo, Yasuo Goto é o dono do cadro. Comprou, pagou un feixe de millóns por el, e o ten. E pode escoller entre colgalo no salón de casa, regalarlle un museo e queimalo na chimenea. <laughs> Faga o que faga con el, todos sabemos que o cadro, aínda despois de morto, sigue sendo de Van Gogh. Entón, esta sensación de propiedade e de autoría que pasa na arte tamén nos pasa nos cos nosos trebellos tecnolóxicos e é parte do que nos motiva a facer estas cousas. Eh, nos facelo, como dixo Chus tamén, pero gustanos facelo con outros. Isto é unha actividade social, nos gusta xuntarnos. Por que? Pois primeiro, porque é máis divertido, mola facer algo, pero cando tes alguén ao lado para poder decirlle «Ei, tío, mira o que fixemos». <laughs> mola moito máis. E despois, pois bueno, porque podes máis, non hai ninguén que saiba todo e non hai ninguén que non teña nada que ensinar, así que entre todos xuntos sempre podemos chegar máis longe nos nosos proxectos. Eh, entón, É unha historia que trata de sobre compartir, vale? sobre compartir coñecementos. Supoño que xa escoitachedes moito esa frase de si comparto unha mazá, cada un temos media mazá, pero si comparto unha idea, os dous temos unha idea. E canto máis a compartimos, o coñecemento lonxe de dividirse se multiplica entre todos. Entón, isto trátase de compartir e de compartir coñecemento. Creo que aquí non fai falta falar de coñecemento aberto, de explicálo, porque levamos toda a mañan con iso, Pero, por desgracia, sí que eu vexo na miña experiencia que no eido educativo todavía este concepto do coñecemento aberto non ten a implantación que seguramente debería de ter. E entón, todo isto foi historia e eu reflexiono un pouco sobre eh, como eu me transformei de non ter nin idea destas cousas a estar metido pois, en proxectos como Escornabot e estar traballando na clase todo isto. E reflexiono un pouco en como aprendín e me dou conta de que Nunca fixen un examen de que estudiei o que me deu a gana, de que me sentei con quen quería e de que nunca tiven máis nota que a que eu me quixen poñer. Entón, penso en todo isto e como isto enriqueceu o meu saber durante todos estes anos, que para min foron, pois, bueno, seguramente os máis ricos así da miña vida en aprendizaxe, e chegou o meu centro, precioso, como podedes ver, así, eh, <laughs> entrar aquí un día ás nove da mañán de noite e chovendo, pois, eh, así como que te pone el ánimo ya así, <laughs> dispuesto. E penso no que pasa no cole e vexo que na maioría do tempo, na maioría das clases, para a maioría dos alumnos, non pasa nada disto. Vale, seguimos cos nosos exames, cos nosos cos nosos números, as nosas notas, as nosas clases, onde facemos o que alguén de arriba nos dixo que tiñamos que facer e lle decimos aos alumnos que fagan e os alumnos o deixan caer. E en todo ese proceso, pois, ninguén se sinte de verdade satisfeito. Entón, o que eu intento humildemente, porque é difícil e propoño é que nas fendas que hai nos, nos muros escolares, porque as hai, así como é, vayamos intentando meter un pouquiño, pois, eh, outras maneiras de traballar e outras maneiras de ensinar ou de aprender. Eh, non ten que ser exclusivamente o mundo maker, vale? porque estas cousas de aprender de outra maneira se poden facer con outras moitas disciplinas. Pero sí que a miña proposta concreta pois, é facelo, porque no que eu estou, desde unha escola máis maker, na que eu eh, poñería catro premisas que son indispensables. Unha, que ten que ser libre. Si traballamos nunha escola maker con ferramentas pechadas, se si estamos traballando con ferramentas que pechan o coñecemento, estamos negando a esencia mesma da educación e do coñecemento e a esencia mesma da cultura maker. Ten que ser barata. Dame moito medo iniciativas que hai de escola maker na que tes que invertir 7.000 euros nun aula para que se poidan facer. Vale, xin, creamos unha nova fenda digital, unha nova fenda económica, entre os que puideron acceder á robótica e os que non, estamos facendo algo mal. Ten que ser sólida, non podemos facer unha nova moda educativa, efectista e molona que me sirva para poñer o marchamo no meu cole de que este cole é maker e que dentro de dous anos se esqueza todo. E ten que ser humilde polo que dicía antes. Eh, sexa, a min, me, me va el rollo maker Pero sexa escola maker, sexa escola de danza, sexa escola con teatro, sexa escola coa cultura clásica, calquera cousa, calquer campo do coñecemento é digno de eh, emprendelo con unha nova maneira de miralo e é digno de facer que os alumnos e as alumnas aprendan máis e mellor e se sintan máis satisfeitos. Entón, para esa escola maker, dentro de Bricolab desenvolvimos un proxecto que é o proxecto Escornabot. O oh, proxecto Escornabot é un proxecto completamente libre, basado en hardware libre, e vou falar del en dúas vertientes. Unha é o robot, están aí os bichiños, despois os queredes ver. E, o robot naceu, pois, porque nunha charla na que se falaba de robótica nas aulas de infantil saliu este trebello. Este é o Bibot, e entón o Bibot é un robotiño que sobre un tabuleiro cuadriculado lle podes plantexar un reto, un rapaz está orientado para 3 a 6 anos, e entonces podes plantexarlle un reto de como farías para que chegase de aquí a ali sin pasar por alá. E entonces, con esas teclas que ten aí encima, se si sinalo aquí, vos non me des nada, claro, teño que sinalar aí. Con as teclas que ten por aí arriba, pois eu podo ir introducindo unha secuencia de movimentos que logo se executarán facendo unha especie de protoprograma e solucionarei ou non solucionarei o reto. Eh, o concepto nos pareceu ben, nos pareceu tan ben que copiamos tal cual, pero o que non nos gustaba tanto é que isto era completamente pechado, non se sabe o que hai aí dentro, nin se pode saber, e eh, costa 80 euros cada un dos bichos. Entonces, eh, nos parecía que non respondía a esas premisas que nos plantexamos. Entón, naquel momento eu salí dali así un pouco botando fume e me puxen a facer algo e cheguei hasta aquí, nada máis. E as miñas dotes de programación son moi cativas e entonces pois andaba paseando aí co meu prototipo que non facía nada do que tiña que facer hasta que chegou Rafa Couto, programador profesional en Bricolabs, E entonces, pois, bueno, el nunha tarde, todo o que eu levaba rompéndome a cabeza durante tempo, nunha tarde fixo o seu o primeiro firmware funcional de, de Scornabot. E, máis adiante, precisamente no Artropocode, que organizou aquí Beca entre, con Marta, non? Eh, xuntouse Joan Sampaíño, especialista en diseño e impresión 3D, e mellorou componentes electrónicos e fixemos o primeiro prototipo que empezaba a facer xa tamén, pois eso, algunhas cousas funcionais. Fúmolo desenvolvendo e mellorando, e na OSDE en 2014 puidemos presentar a primeira versión, a versión Plácidos, que era un robot totalmente aberto, que costaba menos de 20 euros e comprabas ti as pezas, tiñas, non, non se vende en caixa, tiñas que buscar ti as pezas pola tua conta, era programable e ademais xa ofrecía cousas que, por exemplo, o vivo tradicional non ofrecía, como era o Bluetooth, que podías controlalo xa desde unha tableta ou un móvil. Entón, eh, tiña outra funcionalidade increíble que é que funcionaba. <laughs> Con eso foi que nos quedamos así máis abrallados, porque o levamos ese día a Osdem, os puxemos pola mañán, os deixamos nas mans e hasta nos pés dos cativos, e estiveron todas o día funcionando con eles e ao recollelos seguían funcionando. Eso animounos moito. E tamén nesa mesma OSDEM se xuntou o equipo eh, Xavier Rosas, diseñador profesional de, de circuitos impresos, e entonces empezou a facer tamén placas de circuito impreso específicas para Escornabot. Eh, estas catro personas, eu que non sei facer nada e eles tres que fan todo, son máis ou menos pois os que desenvolvemos o Escornabot. Ahora mismo estamos na versión Briboy, esta que podedes ver aquí, a última sí que ten algunhas melloras, Eh, supoñemos que pronto sacaremos versión nova. Creemos entón que en canto ao robot conseguimos facer unha ferramenta educativa que non só sirve para traballar programación e robótica, sino que tamén creemos que sirve para facer algunha, bueno, esperamos que sirva para facer algunha outra cousa. E, eh, a parte do que o robot en si sí mesmo, o proxecto tamén tiña outras iniciativas, como por exemplo a Familia Viaxeira. Familia Viaxeira era un préstamo de escornabots que tiñamos nós uns poucos, pois decidimos prestalos aos centros, co sistema de que lles prestábamos uns escornabots montados e un kit de pezas que tiña que montar que tiña que montar entre os profesores, non os alumnos, que é un pouco difícil para eso. Entón, eh, a idea era que funcionara inversamente a la cúpula del trueno, entran dous e salen tres, en vez de entrar dous e salir un. Entonces, no primeiro centro entraban dous e salían tres, ao seguinte centro entraban tres e salían catro, e un pouco máis ou menos seguir esa dinámica. Actualmente, a familia viaxeira xa pasou por seis centros ou cinco, son oito escornabots. E, e bueno, seguimos aí, supoño que xa en algún momento terá que dividirse en dúas. Outra iniciativa que fixemos, e que non funcionou moito, así que aproveito para lanzarla aquí a ver se si vos animades, é a xornada Escornabótida, que é que calquera colectivo, asociación de pais, nais, profesores ou veciños ou o que sea, se xunten para facer uns cantos escornabots que queden a disposición dos nenos nalgún lugar público, na biblioteca, na escola ou na asociación de, do que sea, e, a cambio, reciben un certificado oficial asinado polo mismísimo Escornabot Cervus original. Eh, non é nada, evidentemente, pero, bueno, poneron unha maneira de incentivar que o que nós queríamos era que se reproducira o, o, o proxecto, non porque nós o levásemos ao sitio, sino porque fora xurdindo en, outras, en outros lugares. Entón, dentro do proxecto se desenvolveu, eh, e nos alegrou moito, unha comunidade bastante grande. É dicir, estes son uns poucos dos que apareceron polo camiño, xente que foi aportando algo, eh, foi modificando algo, foi aproveitando o proxecto e de alguna maneira participan eh, do proxecto. Temos o núcleo, como decía alguén, hai un núcleo un pouco máis duro de xente que lle dedicamos máis horas, pero hai xa un montón de xente que pasou por el. Hai neste momento 140 membros na lista de correo eh, que aportaron algo ao proxecto e eh, que forman a comunidade de Escornabot. Entón, eh, así para resumir, É un proxecto no que dimos no clavo unhas cantas veces, estamos moi contentos de que calculamos máis ou menos así moi a ollo que ten que haber máis de 300 escornabots feitos por aí por España adiante, incluso algún fora de España, pois eso, de xente que se fixo e que andan por aí circulando. Estiveron en máis de 40 centros de... Estiveron, non, están en máis de 40 centros de, de Galicia e algún tamén de por aí fora, onde os escornabots se están utilizando para traballar cos rapaces. E eso, pois, bueno, para un proxecto que naceu como unha cousa de, bueno, de un xogo, é que non ten ningunha empresa comercial e non ten nada así detrás, un soporte económico, senón que simplemente a comunidade pois, nos parece todo un éxito. Tamén no medio tivemos unhas cantas cagadas ou algunhas cousas así que non saliron tan ben, que moitas delas derivan da propia natureza de ser un proxecto comunitario onde non hai un jefe nin unha dirección clara, é dicir, pois, bueno, hai inconsistencias na evolución das versións e hai discrepancias en hacia onde ten que ir e como aquí somos todos comunidade, pois aparecen estes forks dos que nos falaban antes e cada un tira por donde quere. Pero creo que esas son cousas así esenciais aí a, a realmente o que é o desenvolvemento do proxecto. E logo tivemos tamén, pois, bueno, dentro dun proxecto destos, para nós eh, se nos fixo moi, moito máis grande do que pensábamos, eh, e, sobre todo, pois, unha cousa que nos afoga é o traballo de ir desenvolvendo isto, de ver que se che vai das mans, de que ten tanto éxito que chega un momento en que casi non o podes así, asimilar ben, e que non podes atender a todas as peticións que hai e demais. Entón, como é un proxecto desenvolto pola comunidade, non señalamos a ninguén, pero seguro que entre este foro non digades que non tedes métodos de contacto para acercarvos ao proxecto Escornabot, tedes o Twitter, a lista de correo, wiki e páxina, nos estaríamos encantados de que calquera de vos, seguro que calquera ten algo que aportar a él, nos fai falta a todos os niveles, desde usuario hasta desenvolvedor, pois que vos animedes a pasarvos polo proxecto, e o fagades ou non, é un proxecto aberto, benvidos, o proxecto xa é voso, así que moitas gracias e esperamos vervos.